टैली को स्टार्ट करने से पहले स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और साथ ही साथ रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत बधाई चलिए स्टार्ट करते हैं टैली को hello and welcome friends Suraj sir के साथ टैली सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो टैली ईआरपी नाइन को लेकर के यहां पर देख सकते हैं टैली ईआरपी नाइन मैंने ओपन किया है एक समस्या जो बिगिनर्स के साथ अक्सर आती है कॉमेंट मुझे आया हुआ है तो उसमें कॉमेंट में ये है कि सर आखिरकार परचेज वाली एंट्री हम टैली में पास क्यों करें हम डायरेक्टली सेल्स में एंट्री पास कर सकते हैं तो परचेज वाली एंट्री पास करनी क्यों जरूरी है तो ये एकदम नई कंपनी है यहां पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूं ये एकदम नई कंपनी है गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं इसके बटन प्रेस करके और यहां पर दो बार डी प्रेस करता हूं अब देखिए यहां पर फाइनेंशियल ईयर दिखा देता हूं आपको ठीक है तो ये ऑल्ट टू प्रेस किया अब एक चार से लेकर और यहां पर कर देता हूं इकतीस तीन 2023 यानी एक साल का पूरा डिटेल दिखा रहा हूं एक ही एंट्री है केवल रिसिप्ट वाउचर में यानी पैसा रिसीविंग की एंट्री कराई गई है बाकी कोई भी एंट्री नहीं हो पाई है ठीक है अब हम बात करेंगे कि परचेज क्यों जरूरी है ठीक है सवाल कई बार ये पूछा गया है मुझसे कि सर परचेज ही क्यों पहले भाई सामान होलसेलर से परचेज करेंगे तो हम परचेज वाली एंट्री करेंगे तभी तो हम उसके बेस पे सेल्स वाली एंट्री कर पाएंगे इसीलिए परचेज की एंट्री जरूरी है डायरेक्टली सेल्स की एंट्री आप पास कर सकते हैं लेकिन उस केस में क्या होगा आइए देखते हैं यहां बी प्रेस करता हूं सेल्स बाउचर में जाने के लिए एफ प्रेस कर देता हूं ये कुछ इस तरीके से आ गए हैं सेल्स बाउचर में यहां पर ये रेफरेंस नंबर दिया हुआ है तो कोई भी रेफरेंस नंबर आप डाल दीजिए एंटर करिए यहां पर आता है डेटर पार्टी का लेजर सेल्स में डेटर पार्टी का लेजर आता है आप कैश भी कर सकते हैं तो यहां पे एक नाम रामू करके मैं लिख देता हूं ये डेटर पार्टी है आगे डी लिख देता हूं ताकि आपको पता चलता रहे कि ये डेटर पार्टी है अब यहां पर आता हूं सन्ड्री डेटर ग्रुप इसे डाल देता हूं ये सन्ड्री डेटर ग्रुप हो गया एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं बाकी की डिटेल आप भरते रहिएगा ठीक है एंटर करते हुए इसको भी एक्सेप्ट करा रहा हूं यहां पर आएंगे तो ये सेल्स अकाउंट का लेजर आएगा S A L E S ठीक है सेल्स हो गया ये जाएगा अंडर सेल्स अकाउंट तो यहां पर सेल्स अकाउंट का ग्रुप मिल जाता है आप सेल्स अकाउंट में डाल करके और इसे एक्सेप्ट करा लीजिए अब यहां पर हमारे पास परचेज किया हुआ कोई प्रोडक्ट तो है नहीं तो आप सेल किसको करेंगे यहां पर पहली प्रॉब्लम आएगी नेगेटिव स्टॉक की अब देखिए यहां पे ऑल्ट सी करिएगा सेल्स वाउचर में कोई भी स्टॉक आइटम नहीं बनाया जाता है ठीक है अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो ये दिक्कत आएगी जैसे मान लीजिए लेनोवो लेनोवो ये लैपटॉप करता हूं लैपटॉप तो ये लेनोवो का लैपटॉप है और इसे हम सेल करने वाले हैं तो हमारे पास है नहीं है तो सेल कहां से करेंगे हम परचेज किए रहेंगे तब ना सेल करेंगे अब देखिए ऑल्ट सी करके यहाँ यूनिट भी बना देता हूं मैं यहाँ पर लिख देता हूं एन ओ एस यानी नंबर्स नंबर्स की बात करेंगे फॉर्मल नेम इसका नंबर्स हो जाएगा ये नंबर दे दिया एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे ये हो गया एंटर किया एंटर किया अब यहां पर आते हैं यहां पर 60 लैपटॉप की बात करते हैं ये लीजिए क्या आया है नेगेटिव स्टॉक आ रहा है कि नहीं अब ये नेगेटिव स्टॉक चलिए ठीक है हो सकता है कि एक आइटम एक आइटम पे भी नेगेटिव स्टॉक आएगा आपका कोई भी आइटम बिना परचेज किए आप सेल नहीं कर सकते ये बात याद रखिएगा तो इसके लिए हमें कहा चलना पड़ेगा पहले चलना पड़ेगा परचेज वाउचर में अब यही एंट्री मैं परचेज वाउचर में करके दिखा देता हूं एकदम क्लियर हो जाएगा ये सप्लायर का इनवॉइस नंबर रहा ये वो डेट रही जिस डेट पर होगी परचेजिंग और यहां पर आएगा डेटर क्रेडिटर पार्टी का लेजर तो एक गौरव नाम की हमारी क्रेडिटर पार्टी है उसी का लेजर लगा देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में डाल देते हैं ये डाल दिया यहाँ maintain balance bill by bill इसको यस रखेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे इसको एक्सेप्ट कराएंगे तो ये लीजिए ये भी एक्सेप्ट हो गया और यहां पर आएगा परचेज अकाउंट का लेजर वहां पर सेल्स था यहां पे परचेज अकाउंट हो जाएगा जैसा कि आप जानते ही हैं लगभग हर वीडियो में मैंने ये बात बताई है यहां पे पी प्रेस करेंगे परचेज अकाउंट आ जाएगा और यहां पर परचेज अकाउंट को लगा करके फिर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे अब यहां पर आप देख सकते हैं सिनेरियो कुछ इस तरीके का है यहां पर जब आइएगा तो यहां पर अब हमें परचेज करना है क्या परचेज करना है तो भैया लेनोवो का लैपटॉप है तो इसी को हम परचेज करेंगे तो मान लीजिए 60 लैपटॉप मैं परचेज कर रहा हूं एक लैपटॉप की खरीद रेट 30000 आ रही है कितनी आ रही है खरीद रेट 30000 ठीक है अब इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं यहां पर चाहे तो जीएसटी भी एक्टिवेट कर सकते हैं कैसे जीएसटी एक्टिवेट करेंगे पहले तो आप एक्टिवेट कर लीजिए जीएसटी अगर आप जीएसटी लगाना चाहते हैं तो यहां से आपको आना होगा बाहर तो ये आ गए बाहर और यहां से आपको F11 की प्रेस करनी होगी फिर आना होगा स्टेटरी एंड टैक्सेशन पर और यहां से GST को एक्टिवेट करना होगा तो यहां Y प्रेस करके आप GST को एक्टिवेट कर सकते हैं इस तरीके से ये एक्टिवेट हो गया यहां पर GST आई नंबर आपका जो भी है वो आ जाएगा और फिर एंटर करके आगे बढ़ेंगे टैली इसको वेरीफाई करता है एप्लीकेबल फ्रॉम कब से एप्लीकेबल हो रहा है फिर आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे यहां पर इसको डिफाइन करना होगा कितना परसेंट क्या तो ये टैक्सेबल रहेगा और यहाँ पे हम 10 परसेंट का जीएसटी लगा रहे हैं एंटर करेंगे इसको एक्सेप्ट कराएंगे ये एक्सेप्ट हो गया एंटर करेंगे एंटर करेंगे इसको एक्सेप्ट कराएंगे सब एक्सेप्ट हो गया अब हम चलते हैं परचेस वाउचर में वापस से यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर था सप्लायर का इनवॉइस नंबर था उसको डाल करके आगे बढ़ेंगे क्रेडिटर पार्टी का लेजर वही रहेगा एंटर करेंगे एक्सेप्ट कराएंगे परचेज अकाउंट का वही रहेगा अब यहाँ पर लेनोवो के लैपटॉप की बात कर रहे थे 60 लैपटॉप हम परचेज कर रहे हैं एक लैपटॉप की खरीद रेट थर्टी थाउजेंड जैसा कि मैं बता ही चुका हूं वो आ रही है ये आ गया एंटर किया एंटर किया यहां पर आएंगे तो यहां पर जहां एंड ऑफ लिस्ट आ रहा है यहीं पर आपको सीजीएसटी का लेजर लगाना है क्योंकि सेम स्टेट का मामला है तो सीजीएसटी सीजीएसटी कहां जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा बस लगा दीजिए काम हो जाएगा आपका ये है जीएसटी और कौन सी जीएसटी है सेंट्रल टैक्स है बस ये हो गया काम आपका यहाँ पर आ गया यहाँ पे आप एसजीएसटी लगा देता हूँ एसजीएसटी कुछ इस तरीके से एसजीएसटी लगाइएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रखिएगा जीएसटी ही रखिएगा और यहां पर करिएगा स्टेट टैक्स बस आपका काम हो जाएगा ये देख सकते हैं यहां पर परचेजिंग हो गई ठीक है नरेशन आप डाल सकते हैं हमने इसका पेमेंट नहीं किया है हमने सिर्फ परचेजिंग की एंट्री दिखाई है आपको अब ये देखिए ये परचेज हो गया ना कितने लैपटॉप आपके स्टॉक में आ गए होंगे 60 लैपटॉप कैसे पता 60 ही आ गए एक तो एंट्री में आपको दिख ही रहा है दूसरा आप इन्वेंटरी बुक में जा सकते हैं ये इन्वेंटरी बुक दिख रहा है और यहां पर आपको ग्रुप ग्रुप तो है नहीं तो यहाँ पर स्टॉक आइटम मिल जाएगा तो ये स्टॉक आइटम में आएंगे तो यहाँ क्वांटिटी कितना दिखा रहा है 60 दिखा रहा है ना देखिए ये क्वांटिटी कितना दिखा रहा है 60 दिखा रहा है क्लियर और यही वो एंट्री है जो आपने पास की थी तो सारी चीजें यहां से क्लियर है ठीक है समझ में आ रही है बात अगर आप स्टॉक समरी में जाएंगे तो भी डिटेल आपको पूरी मिल जाएगी ये देखिए सीधा डिटेल आपको दिखाई पड़ रहा है क्लियर तो ये हो गया आप कहां चलेंगे आप सेल्स वाउचर में चलेंगे अब हम बेच सकते हैं सामान क्योंकि हमने परचेस कर लिया है परचेज किस हिसाब से किया उसकी एंट्री हमने पास कर ली है एंटर करेंगे और यहां पर आएगा डेटर पार्टिकल है तो ये डेटर पार्टिकल लगा करके एंटर करके आगे बढ़ेंगे और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ करके यहां पर आएगा सेल्स अकाउंट का लेजर तो ये सेल्स का लेजर लगा लिया और लेनोवो का लैपटॉप की बात थी सिक्सटी है हमारे पास हम फिफ्टी इसको बेच देते हैं एक की कीमत रखेंगे कितना हजार ठीक है एंटर किया एंटर किया और यहां पर आएंगे तो यहाँ पे जीएसटी का लेजर आएगा तो ये आ गया जीएसटी सी जीएसटी पहले लगा देते हैं फिर आ जाते हैं एसजीएसटी लगा देते हैं तो कुछ इस तरीके से ये लगा दिया हमने और इसको एक्सेप्ट करा लिया तो बस यही तो एंट्री है ठीक है इसीलिए कहा गया है कि बिना परचेज के आप सेल ना करें ताकि नेगेटिव स्टॉक ना आए ओके कॉन्सेप्ट क्लियर है चलिए